kultura eskolaren helburua bikoitza bikoitza da eta ideia horrekin jarri genduan martxa hasiera hasieratik batetik Gipuzkoako nerabe guztiei aukera emotia, kultur disiplina ezberdinak eta artearekin harremana izatia eta bueno sortzaileekin ikastetxeen bitxartez bideratzen dugu, egitasmo honen esker gero bestetik, ba, Gipuzkoako eragilei, sortzailei lanerako aukera barrisak emotia. Bueno, dira, bueno, ba, eta zera eh, programak asteburuetan gehien bat eskaintzen diranak, baina gero hastian ziar bada beste utxune handi bat, gehien bat, bueno, ordutegi honetan, zaki kontratazioarako aukera programa hori, honi esker. Cultura Escola es una oportunidad única para todos los alumnos y alumnas de Guipúzcoa. Es una oportunidad única para conocer las más de 100 propuestas que ofertamos de todas las disciplinas creativas, literatura, teatro, artes plásticas, conservación del patrimonio, para conocerlas y disfrutarlas. Así que solo nos queda invitaros a todos a que busquéis en el catálogo y os apuntéis alguna, alguna de ellas para para disfrutarlo al máximo.